うここは、通称見返り坂言われるでコースは短いんですけどこの山をガーって登なきゃいけないので高さがって振り返ってやれやれっていうので見返り坂だそう 右に結構すぐ突き抜けちゃいそうなのであの旗からドローンしていきます。わあ、自由自在。超いい、超いい。ちゃドライブダメだねこれ。 いいんじゃないナイスショーゴゴおー近そうだよナイスオあガッツポーズしてるナイスナイスアプローチ 山からだから逆目だね強気風出てきたしちょっと天候が外れました 本当は雨の予定だったからね。名物ホール、うん、SOS SOS ですとりあえずせることだけ考えますはいまいい音 リンナイスもうね SOS ももろともしない6番やほっフォロー大丈夫大丈夫大丈夫耐える リーン、グリーン残る。ナイス大きいよ。フォローだね。Thank you. よいしょ。 ってますさあフリーパッ何でしょうバーディーパット うまいうまいナイスパーナイスパーですうまちょっと軽くする

だ降ったの見える見える打ち下ろしの太平洋がうおやばナイス打ち下ろしてたいやすごい飛んだ右狙いでしたね松の木のねセカンドがつらいちょっと戦略ミスまあ雨も降ってたしキャディーさんもいないし ここから落ち着いて行きましょうというこんな景色ですちょっと違うよでもこで止まってあまあまあまあなんか木の根元の ンです。きます。うんうん。頑張る。いい。だ、だ、ってる。頑張れ、頑張れ。いい、手前からナイス。 まる明日 OK おナイスショー雨ももろともしないドローボールですメイン取りに戻るにも結構遠いんだよねきっとねこれねねそうだよね よでも多分左広いよ大丈夫大丈夫すごい雨過酷ですナイスいい球じゃないあぶ <laughs> なっ 雨がやばいですすごいびしょびしょで寒いコースはいいんだけどね天気がいきなり雨半端ない、えー、半端ないえー、頑張と、えー、もうちょっとで9ホール終わります、あとちょっと頑張ろう7番アイアで20ヤーおコントロールショット、はい なんかあの日本酒のこう山盛りみたいな。あったかい。うわ、しゃくりが出ちゃった。うん、親父みたい。しみる。お待たせいたしました。ソーセージカレーです。すごい超長いソーセージが。はい、カレー、キャベツ山盛り。こちらが細ネギチャーシューになります。あったかいで、こちらが味噌ラーメンになります。はい、なんと。はい。 うん甘い辛くないカレー辛くない私辛いの食べれないからそうなの辛いのダメなの甘口名物の味噌ラーメン、チャーシュー麺おなんかっぽいじゃん優しい醤油です 醤油醤油うんあとこのエビのあエビ油エビの油、うん、かもなそういうのエビラー油エビラー、名そうですねじゃあ、えー、小エビのラー油とわかめで磯ラーメンだうはい、はい、そうですうんなんかラー油はあんまり辛くないうん、うん、香りが強い、美味しいうん美味しい いいねやっぱさここの軽食がいいよね本当アメリカンうまっ声出たお腹から声出たうまっでビール最高だね